你知道布卡上的这些资讯到底要跟你讲什么吗？身为一个服装设计师，不能不知道布料这些资讯，不然你就会用错材料喽。那我们今天呢，也是请到扛布者来为我们来介绍，就是布卡上的资讯到底什么是什么，然后跟大家分析布重怎么算，成本怎么算。然后你今天穿的跟上次风格不太一样啊。其实我三年了都是这几件衣服，如果有看我 YT 频道，发现我衣服几乎没有换过，因为我没有钱买衣服。 一个老板。 <laughs> 那我们今天想要知道，主要是今天来看到，就是直接从这个祥伦这边拿到了几个布卡，然后顺便来教大家说这些东西到底是什么。我们大概第一个先看它的材质，就成分是什么。像这块布啊，它是尼龙。第二个部分呢，我们就要看它的一个条数。像这里就是它只要是平织布，它就有经纬密。所以你就看这个标它的条数在这边。再来啊，那我们就要看它的。 我们说外观啦，有些是平纹布，有些是斜纹布，像这块是 r e s t a r t 它就是格子布，可以看到它是一种格纹的样子。更详细一点的话，会将格子布的一些格子的大小会标示出来。嗯，像这个就是钻石格，我们叫 diamond r e s t o p 接下来呢，我们就要看它的加工部分。加工，我们将染定的话就是 PD，叫 b i s d s i e 嘛。那再就是有没有泼水。 之后如果还要上胶的话，就是防水加工，所以叫 PU coating 或 PU lamination，但这块没有，这块只有普通的超波水而已。最后我们就要看它的幅宽，幅宽也是影响所谓的设计师的版型、马克版的制作，这是平织布你应该需要注意的地方。那刚刚呢是平织布料的布卡上面的资讯，那我们今天来讲针织布的部分。问问题就是。 你刚刚说这块是针织布，对。可是好像对我们在学的印象，我的针织布的印象是这种啊。那它也叫针织布，对。那它们两个差别在哪里呢？就像刚刚说的那个，你可以看很明显，它有毛圈效果，那就是一般服装产业常会用来做 T 恤啦，或是做一些瑜伽裤什么瑜伽裤的。但这种啊，你会感觉它好像自带弹性，原因是它的毛圈，它中间的线圈它有空气，可以让它去做一个。 伸缩的效果。那金边布就像这种 t r i c 你比较难看到它有一种所谓的毛圈的东西，它反而是一个像山形的东西组织结构。不论是金边还是圆边，它的织法都很多变。嗯，所以我们还是要主要判断是它告诉它是 tricot 还是双面布，还是要判断这样为主。哦，所以还是会有一些差别。不过以大。 范围的分类，针织又有分这两种。对，这种一般的针织布的特性就是弹力很好嘛，四面弹。那它这种特性是什么？它这种弹力相较于圆面布料来讲，它的挺度通常通常嗯嗯会比较好一些，然后它的组织强度也是通常没有一定嗯，它会稍好一些。所以这一种的话，可能就用来像是做一些裤子。 裤子可以拿来用这种东西，像这块就拿来做我们的工作用的背心，嗯，工衣的背心比较耐磨吗？它应该说比较强度会稍微好一些些，强度比这种好。 通常，但是没有一定了解，就特性是这样对，好，今天又学到一招，就针织布又分这两种。那我们之前有一集讲平织跟针织的差别，我把那个资讯放在这边。要回到我们今天最大最大的主轴的，每一块布都有一个很重要的资讯，叫做布重。如果今天布重选的不对，就像有一些外套，你会觉得怎么穿起来一整天好累，因为它很重。它选的布重可能就过重。布重这些资讯到底怎么选？对布重来讲，其实每一家厂商。 当他们所公布的布重的资讯也有不一样的计算单位，那我们布商会根据不同的客人提供他们想要的一个单位来他们供参考。大家在市面上最常见的应该是所谓的码重，嗯，它的重量就像是一块面积的大小，嗯，它所换算的重量大概多少？那这个码重来讲，就是它的幅宽是五十六英寸，嗯。 一英寸等于二点五四公分，对，五十六乘以二点五四公分就是它的长。嗯，那码的话一码是多少？就是一点四四。嗯，所以在这个长方形的范围里面的时候，它的重量是一百九十克。概略来讲，就是一个面积里面它的重量是多少？对，那这个面积跟这个重量单位又有不一样。对，常见就是所谓的码重、米平方，还有平方码。 就是九十一点四四乘以九一点四四，这个的正方形的正方形，虽然有些部分会牵涉到说我报价的单位，嗯嗯嗯，没错。那假如我可能是报你平方码的价格，报你码价或报你米价都有可能，嗯。但我会觉得这部分可能就是设计师需要参考的范围里面，他们就要去先了解说。 布商给我们的这个报价的时候，上面的单位是什么？这很重，要，差一点呢？如果你叫了几万件，就差很多了。那这些面积大小都不一样，到底差多少呢？我们就面积来看一下，来，然后， <laughs> 哎，我记得很好哎，我们把它摊开来给大家看一下。那可以请扛 o 者帮我们介绍一下这面积的差别怎么分？对，像我们所谓的米平方，它的重量就是一百公分乘以一百公分，这是一米的长度，所以你看到米平方。 指的就是这个正方形下这块布料到底有多重。嗯那如果是讲码重的部分，嗯，码重就是所谓幅宽乘以一码的长度。嗯，一码等于九十一点四四。嗯。那幅宽啊，通常都会大于一百公分，像这一块是一百五十二公分。嗯。所以这样换算起来，你看它的面积是大于米平方的。对。虽然也有其他可能，或说我幅宽比较窄，就是，但通常码重。 的一个数值会大于米平方的数值哦，那我们这样子就了解，所以光是面积单位就分为这三种。对，那还是只有克重，除了克重以外，我们在对国外可能会标志是用盎司，一盎司等于多少克？二十八点三五克，嗯，那就是把那个重量再除以盎司，就等于数学课。对啊， <laughs> 那就等于它的相对应的重量。那如果说有特殊的，那就打开你的电脑就会很多电 <laughs> 单位换算表。 可以参考。那我这边可不可以想请问一下，康布针？比如说我今天这款衣服，我要用一点二码的布，比如说我要下单一千件，我到底要多少公斤？那我的这个码重呢？我们就设定，比如说就以这块布来讲好了。一百九十克一码的话，其实以针织布来讲，通常他们一个报价是报公斤数，对，还有一个是报码。 如果是遇到曝光斤数的方式来算的话，一点二一件，所以就是一百九乘以一点二，嗯。但是这里啊，通常我会再多抓一点，就是 buffer，因为你针织布啊，有的时候可能你一拉，或是说你可能一缩，它的重量会有个正负值的差别。嗯。所以我会以防万一，我习惯多抓，嗯。所以我的算法就会变成是一九零，嗯，乘上一点二一件的用量。所以我现在一件用量基本就是两百二十八克。 嗯，那我再多抓个 buffer，我乘以十五帕好，就变一点一五，两百六十三克，这就是我一件用量。那我今天要做一千件，两百六十三克等于多少公斤？点二六三，点二六三乘以一千，所以是两百六十三公斤。就大概我会抓住，我要订两百六十三公斤这样的布。但是通常遇到这种 case，我会建议不要用公斤数去算，你还不如去请您的供应商直接报给你马价。 所以也可以请他们直接报马价，报马价比较好，对，因为报马价的话，基本上会比较没有争议。那你自己在算布料的时候，你会觉得说，哦，那我大概知道一码的成本在多少？那如果又遇到你讲的盎司的时候，那我们又该怎么算呢？盎司的话，如果说像刚刚说的，这是一百九十克马重嘛，对不对？那我就是把它先除以二八点三五，所以一码盎司是六点七零。 哦，通常我们在做纺织业的时候，可能会有一个快速的换算公式，可能乘一点七或除一点七。但我的个性，嗯，因为我想要把它算的比较精准一点，嗯，我都用一个微积分的想法去想，就微分到每一平方公分大概多少，乘以那个面积，就是我应该得的重量。了解。如果就是我今天这个是。 码重对，然后我就是先去除以它的幅宽，对，除以长宽，然后再乘以长宽，这是最笨的。我老说这是最笨，也是最直接的方法。嗯，但是对我来讲，我会觉得这是一个最安全的做法，比较精准。那我们刚刚就算了嘛，就是我假设这个一点二码的用量啊，我要用一千件，我算出来是这样子的公斤数嘛？但是这样子公斤数能够下订单吗？其实如果说假设一千件两百六十三公斤，在一 一般的纱线就是不要太复杂的，像是你要鱼鳞纱、PP 纱，基本上这是可以下订单的数字。那就我们布商来讲，我们接单的基本起订量大概就是落在一千码一个颜色，哦，三千码一个订单。那为什么要？ 这个起定量呢？因为像以织机来讲，金边布它需要把那个纱线的纱粒挂起来，嗯，需要一定的数量，嗯。那我们平织布来讲的话，我们上一个机台上一个盘头也要牵不同的线，穿针引线的动作，嗯，这是非常繁琐的，嗯嗯。所以我们需要一定的起定量才能去让这个织机织起来是符合成本效益的，嗯。对，所以如果你要织三十码、五十码，你真的硬要织。 我不能说不行，可是你就是会需要付相当高额的上机费。那你最好把这些纱线都用完，对，会比较划算。OK，好，那这样子就知道就是各个。 单位怎么换算？怎么把用码换成米平方啊？这些等等，我们刚刚已经知道面积跟重量，那我们也很好奇，那到底重量怎么算呢？应该不是在体重机吧？所以我们就请扛布者来帮我们实际测试一下布料的重量到底怎么测。那我们在做纺织业来讲，我们要算重量，每个公司都有一个所谓的扩源机。那磅重机这个数值，它本身就已经换算成它是一个米平方的重量的百分之一。 然后我们放上去之后啊，你会看到这数值是一点一七，我们这就是碳米平方是一百一十七克。我们会测四到五个点，再去算出平均值。因为如果测一个点的话，每一码布，不论是金边、平织或是圆边，每一块布的每一个区块还是有微误差。嗯，如果说我们只测一个点，那可能还是会有一些不精准状况。所以我们会算一整段的平均值，这样算起来会比较贴近真实的情况。 就是我们举防水加工来讲，嗯嗯嗯，我们上胶，嗯，尽可能一个面都是平整的，对。但我们还是中间会有一些胶面会比较厚，有些比较薄。好，那以上就感谢扛布者今天为我们解析这个布卡上的资讯，为我们一一解惑啦。喜欢我们的话，欢迎订阅哦。那我们下次见，拜拜。